हादसा नहीं हत्या थी श्रीदेवी की मौत डीजीपी का खुलासा अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है करीब साल भर पहले दुबई के होटल में बाथ टब में डूबने से उनकी मौत हो गई थी तब यही सामने आया था कि नशे में होने की वजह से वो टब में गिर गई और उनकी मौत हो गई अब केरल के जेल डीजीपी ऋषिराज ने एक अखबार के लिए लिखे आर्टिकल में ये बताया है कि श्रीदेवी की मौत हादसा नहीं है हत्या भी हो सकती है उन्होंने ये बात अपने दोस्त और फॉरेंसिक सर्जन डॉक्टर उमादाथन से हुई बातचीत के आधार पर कही डीजीपी ने बताया कि कागज़ों में तो कहीं किसी बात का जिक्र नहीं है लेकिन